Сайдинг Этернит – это новая фасадная доска из фиброцемента. Поверхность доски рельефная и напоминает рисунок кедра. Новый сайдинг не только внешне очень привлекательный, но он долговечен, не боится огня и влаги, не гниет и легко обрабатывается ручным инструментом. Bij intensief gebruik kiest u beter de stationaire afkortzaag met Профессиональные строители diamantzaagblad. могут использовать циркулярную пилу с алмазным диском. Sidings worden bevestigd op verticale houten regels, bijvoorbeeld met roestvaststaande nagels. Крепление досок осуществляется на деревянную обрешетку с межосевым расстоянием 60 см. maakt het u nog makkelijker met een professionele spijkermachine. Скорость монтажа увеличивается при использовании профессионального электроинструмента. gepot plank zingt met een overlap van 30 mm. Доски сайдинг кладут внахлёст. Это исключает швы и обеспечивает скрытность крепления. При парижном сверлении отверстий нет необходимости. Sidings kunnen zowel tegen metselwerk als tegen celbeton worden aangebracht. De verticale dragers komen op maximaal 600 mm van elkaar. Вертикальная деревянная решетка крепится к стене с помощью шурупов и дюбелей. De montage begint onderaan de gevel met een startstrip. Внизу устанавливается начальная планка, которая задает наклон первой доски. Чтобы предохранить деревянные бруски от гниения, вместе стыка они закрываются лентой EDM. Met een stationaire afkortzaag bijvoorbeeld kunt u de sidings verzagen in dubbel verstek. Dit geeft een mooie, keurige afwerking. Доски, образующие угол фасада, срезаются под углом 45 градусов. rechte hoekafwerking gebruikt u een houten klos met uitsparing Можно применить деревянный или алюминиевый профиль. Sidings zijn verkrijgbaar in diverse fraaie kleuren en in naturel. Maar u kunt de stroken ook verven in de kleur die u wenst. Zo houdt u Сайдинг на optimaal фабрике rekening met de architect. окрашивается в 20 стандартных цветов. Фиброцемент легко красить в любой цвет после установки. Wat geeft dit alles in de praktijk? Сайдинг Этернит применяется для устройства фасадов частных жилых домов. Wordt er bijkomende thermische isolatie geplaatst, dan kunt u het best eerst horizontale regels op de wand bevestigen. В многоэтажном строительстве сайдинг используется как дополнительный декоративный элемент фасада. Dit horizontaal regelwerk dient later voor de bevestiging van de verticale latten waarop de При реконструкции здания можно подумать о его утеплении. Термоизоляция устанавливается между горизонтальными брусками обрешетки. Bij manueel spijkeren raden wij u aan op de hoeken voor te boren. De montage van de stroken begint onderaan de gevel met een startlat van 10 mm dik en 30 mm breed. De sidings worden horizontaal op schubvormige wijze geplaatst met een overlap van 30 mm. Dit is de gepotdekselde plaatsing. Er is geen zijdelingse overlap. De stroken worden ter hoogte van een onderliggende stijl koud tegen elkaar geplaatst. Ook elk uiteinde van een gevelstrook moet samenvallen met een ondersteuning. Sidings zijn een bijzonder gevelproduct van Eternit. Met een breed Сайдинг Этернит – это красивый и долговечный фасад вашего дома. Een greep uit enkele realisaties. sidings. De vezelcementstroken met een fraaie houtstructuur.